Hello ndugu mpenzi mtazamaji wa Mr. Lab TV. Leo hii katika studio hizi za Mr. Lab tutakwenda kuzungumzia kuhusu vipimo vya afya ya figo. Vipimo vya afya ya figo uh, tunamaanisha kwamba vipimo ambavyo vinaweza kubainisha kuwa figo yako huenda ikawa imeathiriwa au imeathirika kwa namna moja au nyingine. Tunaposema vipimo vya afya ya figo, hapa tunazungumzia kundi la vipimo ambavyo vinafanyika ili kutupa taarifa ya hali harisi ya utendaji utendaji kazi wa figo zetu. Aa, ah, kimsingi e, haya hili kundi la vipimo limegawanyika katika, tunaweza ukagawanya katika sehemu tatu aa, ah, kulingana na sampuli na the way e, vipimo hivyo vinavyofanyika. Ah, naanza na kundi namba moja ambavyo ni vipimo ambavyo vitahusisha sampuli aina ya mkojo, ambapo tunasema kipimo cha mkojo, ambapo tunasema urine, kitaalamu tunasema urine test. Eh, lakini kundi la pili la vipimo vya figo hapa tunasema blood test. Blood test hapa unapimwa damu, upimaji wa damu ili kujua afya ya figo yako. E, lakini kundi la tatu ni hapa tunapotumia e, vifaa vingine kama vile ultrasound, ambapo hapa tunazungumzia ah, mawimbi ya sauti ambayo yanatusaidia uh, kutupa picha halisi ya figo zetu. Uh, sasa leo hii nitazungumzia haya makundi matatu eh, tu ambayo yanaweza kutusaidia kujua afya ya figo zetu. Ukianza na hili kundi la kwanza ambalo ni tunaita urine test kwa maana ya e, kipimo cha mkojo. Katika kipimo cha mkojo hapa tunaangalia kwa namna tatu. Namna ya kwanza tunaangalia kwa macho, namna ya pili tunaangalia kwa kutumia darubini, namna ya tatu tunaangalia kwa, kwa, kwa kutumia eh, kwa kufanya reaction kati ya mkojo na, na, na, na, na vitendanishi ambavyo tunavyo eh, hizo ndio vitu vitatu ambavyo tunaweza tukavitumia kujua hali halisi ya utendaji kazi wa figo zako au afya ya figo yako. Tukianza na uh, kipengele cha kwanza katika mkojo tunatumia uh, tunaangalia tu kwa macho. Kwa inatupa picha ya awali. Kuangalia kwa macho kunatupa picha ya awali kwamba nini tunatarajia kinaweza kikawemo kwenye mkojo. Kwa hiyo tukiona mkojo una povu E, tunaanza kufikiria kwamba huenda ndani ya huo mkojo kuna protini, lakini tukiona mkojo una rangi ya cloud e, au rangi ya mawingu, hapa tunafikiri kwamba huenda ndani yake mwa huo mkojo kuna chembe usaha au pasi cells kwa kitaalamu tunaita pasi cells, chembe usaha, yani yake ndani yake kuna usaha. Lakini pia tukiona rangi ni nyekundu, hii inamaanisha au inatupa picha ya awali kwamba huenda ndani ya mkojo kuna chembe nyekundu za damu. So hapo tunakuwa tumeangalia kwa macho, lakini tukienda ndani zaidi tunaangalia sasa, tunapima kwa kutumia darubini. Tunapima kwa kutumia darubini sasa katika darubini hapa eh, katika matumizi ya darubini hapa tunaangalia vitu gani? Kwenye darubini hapa sasa tuna uprocess ule mkojo, tunaenda kuangalia sasa endapo eh, ndani ya darubini, tukiangalia kwa darubini hapa sasa ndio tutaziona chembe nyekundu za damu live tutaziona chembe nyekundu za damu kupitia darubini, ambayo hii inamaanisha kwamba figo huenda ikawa ina shida, imeanza kuruhusu chembe nyekundu za damu ambazo kwa kawaida hazikutakiwa kuruhusiwa kuja katika mkojo eh? Lakini pia tu, tu, hapa pia tunaweza tukaona uwepo wa chembe usaha ambazo kwa kawaida eh, hazi, hazitakiwi kuwepo katika mkojo, na zikiwepo mara nyingi huwa zinamaanisha kwamba kuna infection, yani kwa maana katika mfumo wa mkojo kuna sehemu imeathiriwa e, na infection. Vile vile kwenye darubini hapa tunaweza tukaona uwepo wa e, mawe e, tunaita crystals au chumvichumvi chumvi ambazo zipo ndani ya mkojo. Haya mawe pia humaanisha kwamba katika figo kuna shida. Kwa kawaida haya mawe hayatakiwi kuwepo. Kwa hiyo haya mawe yana kiashiria cha kwamba una mawe katika figo. Hivi vyote kwa kawaida kwenye mkojo havitakiwi kuwepo. E, vikiwepo vinamaanisha kwamba kuna shida katika mfumo wa mkojo especially figo. Mm. Kipimo cha tatu pia tunaangalia kwa kutumia e, reaction. E, tunaposema reaction ni kama hiyo hapo unayoiona hapo kwenye skrini, hiyo ndio reaction. Hiyo strip au hiyo hiyo eh, yes, hicho hiyo strip ambayo unaiona hapo huwa ina react na content ambazo zipo kwenye mkojo e, na ile reaction ikitokea, rangi huwa inabadilika, na hiyo rangi inaweza ikasomwa kwa mashine au kwa macho e, pia vyote hivyo vinatafsiriwa na kuleta maana ya kwamba huenda figo yako ina shida e. Kwa hiyo katika hii reaction pia hapa tunaweza kujua uwepo wa e, chembe usaha ambazo ni pus cells, lakini tunaweza tukajua uwepo wa damu katika mkojo, tunaweza tukajua kiwango cha protini kilichopo kwenye mkojo, tunaweza tukajua e, ukolevu katika mkojo, tunaweza tukajua uwepo wa sukari katika mkojo e, na kadhalika kupitia hiyo strip una ambayo unaiona hapo. Kwa hiyo mkojo unapimwa kwa namna tatu e, hivyo ndivyo ilivyo. Lakini tukienda kwenye kundi la pili ambapo hapa uh, tunatumia sampuli aina ya damu E, hapa tutaangalia vipimo vinne. E, vipo vipimo vingi ambavyo tunaweza tukapima, ila hapa leo tutazungumzia vipimo vinne. E, tukianza na kipimo cha kwanza ambacho tunaita creatinine test. E, hichi ni kipimo cha creatinine. Sasa manake ni nini? Kwamba mili yetu ina kawaida ya kuzalisha Creatinine kupitia utendaji kazi wa misuli. Unapokuwa unafanya kazi, unapokuwa unaitumia misuli, misuli, seli za misuli zingine zinakufa, zingine zinatengenezwa. Kwa hiyo wakati wa huu mchakato, hapo ndipo creatinine huzalishwa, na hii creatinine ikizalishwa, kimsingi mwili hauna utaratibu wa kuhifadhi hii creatinine, huwa ina mwili huwa unazitoa nje hizi kemikali aina ya creatinine e, constantly, yani kiwango kinachozalishwa ndio kinachotolewa e, kwa kawaida kwa hiyo hana huwa akiwi absorbed back, yani huwa akirudishi tena mwilini. Kwa hiyo kikizalishwa kinatolewa nje. Na ogani gani ambayo inahusika katika kutoa hichi kiwango cha creatinine? Ni ogani ambayo inaitwa figo. Mm. Sasa kwa nini tunapima creatinine? Eh, kwa nini tunapima creatinine ili kujua afya ya figo? Ni kwamba kama figo haitakuwa inafanya kazi yake vizuri eh, eh, hii kemikali itaathirika kwa, kuma, kwa kuto ku, kwa kuto kutolewa nje, manake figo itashindwa kutoa hii kemikali nje. Kemikali itakuwa inazalishwa kama kawaida, kwa sababu kuna muscle activities zinaendelea, shughuli za misuli zinaendelea katika mwili. Kwa hiyo hii kemikali kwa kawaida inaendelea, inaendelea kuzalishwa, lakini figo ndiyo inashindwa kuzitoa hizi kemikali nje. Sasa figo inaposhindwa kutoa hizi kemikali nje, hizi kemikali zinabaki katika mishipa ya damu e, zinabaki katika damu. Sasa zinapobaki katika damu, manake zinarundikana au zinajikusanya katika mfumo wa damu. Ha, hapa sasa ndipo tukipima sasa damu yako, tukipima damu yako kiwango cha creatinine, tutakuta kwamba kiwango cha creatinine kimezidi, kipo zaidi ya kawaida. E, ni kwa nini? Ni kwa sababu figo inashindwa kutoa hichi kiwango kwa inapokuwa zaidi ya hapo, huwa inamaanisha kwamba figo imeshindwa wash out au kutoa hichi kiwango cha creatinine. Kwa hiyo hii inaweza ikatoa taarifa kwamba figo haipo salama, lakini uh, kipimo kingine katika damu kinachopimwa hapa ni urea. E, ULEA hii ni kemikali pia ambayo inatokana na kuchakatwa kwa vyakula ambavyo tunakula ambavyo vina asili ya protini. E, hivi vyakula ambavyo tunakula ambavyo vina asili ya protini vikichakatwa vina kawaida ya kuzalisha mabaki ambayo ni urea. Hii urea kwa kawaida e, inatolewa nje kupitia figo eh, huwa e, inatolewa nje kupitia figo. Sasa endapo figo zitashindwa kufanya kazi, maanake hata hii urea pia itashindwa kutolewa nje. Sasa isipotolewa nje hii kiwango cha urea, kinachotokea pale ni kwamba urea hii kemikali aina ya urea inakuwa nyingi e, katika mfumo wa damu e, inapokuwa nyingi katika mfumo wa damu, hapo sasa ndipo sisi maabara tunachokifanya sasa, tunachukua sampuli e, aina ya damu ili kujua kiwango cha urea. Sasa tutakapoona kiwango cha urea kipo juu zaidi ya kiwango cha kawaida, hii huenda ikawa inatupa sasa taarifa kwamba figo huenda inashindwa kufanya kazi yake ambayo ni kuwash out au kuitoa nje ile urea e, na urea kwa kawaida ikijaa au ikizidi mwilini huwa ni sumu. Lakini pia kitu kingine hapa ambacho kinaweza kikapimwa katika damu ni electrolyte. E, tukumbuke kwamba kazi mojawapo ya figo ni kuhakikisha ina balance kiwango cha electrolyte. Yani tunaposema electrolyte hapa tunamaanisha chumvi chumvi katika mwili, kwa mfano sodium, potassium, phosphorus, calcium na kadhalika. Kwa mfano tunaweza tukapima kiwango cha phosphorus tunaweza tukapima kiwango cha sodium e, kama kiwango cha sodium kikiwa kingi katika mishipa ya damu, maana yake hapa kuna shida. Kwa maana ipi? Kwa maana ya kwamba figo imeshindwa kubalance kiwango cha electrolyte. Kwa hiyo hii pia inatupa taarifa kwamba huenda figo zina shida eh, figo zina shida uh, lakini pia kipimo kingine ambacho tunaweza tukapima katika damu ni albumin. Albumin eh, tunaposema albumin, hizi ni protini ambazo kwa kawaida hutengenezwa katika e, ini e, na kazi yake ni muhimu sana kubalance kiwango cha maji katika mishipa ya damu kubalance kiwango cha maji katika mishipa ya damu. Sasa, sasa kwa nini tunapima albumin? ili kujua kama figo ina shida e, ni kwamba tunapima albumin kwa sababu kwa, kwa kawaida albumin zinazozalishwa uh, huwa hazitakiwi kupitishwa na kutolewa nje kwa njia ya mfumo wa, uh, wa mkojo. Sasa figo yenye shida huwa inaruhusu hizi E, albumin kufanya nini? kupotea au kupita katika ile chujio, na albumin hizi zinapopita katika chujio, maana yake kinachotokea sasa katika mshipa ya damu kunakuwa na kiwango cha chini cha albumin. E, sasa hii protini inapokuwa katika kiwango cha chini katika mishipa ya damu ndiyo sasa inakuja kuanza kusababisha mtu kuvimba uso, kuvimba miguu. Kwa hichi kiwango cha albumin sasa tukikipima katika uh, damu tukakuta kipo chini eh, hii inamaanisha kwamba kuna, kuna kiwango cha albumin ambacho kinapotea kwa njia ya mkojo. Kwa kwa kawaida tukipima mkojo tunatarajia tukute kuna protein kule au albumin katika mkojo, ambapo hii sasa itathibitisha kwamba kumbe albumin inapotea kwa sababu ya figo inashindwa kuzuia hii albumin kutoka nje eh? Na hapa sasa ndio matokeo yake kwamba unaanza kuvimba miguu na uso eh, ambayo hii e kumaanisha kwamba figo zako zina shida. Yes, kipimo kingine ambacho ni tunaweza kinaweza ikafanyika ni ultrasound. Kipimo kingine ambacho kinaweza ikafanyika ni ultrasound. Eh, kimsingi hichi kipimo cha ultrasound kuleta image ya, ya au kuleta taswira halisi ya figo zetu kama zina uvimbe au zimeshrinki, size yake ni ndogo au ni kubwa zaidi ya kawaida. Kwa hii hii ultrasound inatusaidia kufahamu kitu kama hicho. Lakini kuna kipimo kingine ambacho kinafanywa ambacho tunaita uh, glomerular filtration rate. Glomerular filtration rate. Hapa hichi kipimo kwa kawaida uh, huwa kinafanywa endapo ishajulikana kwamba eh, huyu tayari ni mgonjwa wa figo. Sasa hichi kipimo kinachokifanya kinataka kutuambie kwamba hizi figo zimeathirika kiasi gani. Je, e, figo zetu zina uwezo wa kuchuja kwa kiasi gani? E, uwezo wa figo kuchuja au kusafisha damu ni kwa kiasi gani? Kwa hiyo kwa kawaida e, figo huwa inakuwa ina uwezo wa kuchuja e, kiwango cha damu ambacho ni milis au mililita tisini angalau kuanzia mililita 90 kwenda juu e, kwa dakika mililita tisini kwenda juu kwa dakika mpaka mia na ishirini au mia thelathini e, ndio kawaida. Sasa ukifanya glomerular filtration rate ukaona kwamba kumbe figo ina uwezo mdogo e, ina uwezo mdogo wa kuchuja e, wa kuchuja damu eh, ambapo ni chini ya tisini. Hii inamaanisha kwamba figo yako ina hali mbaya kwa kiasi gani. eh, kwa hiyo ikiwa chini ya tisini mpaka hapa sabini alafu ikiwa sabini mpaka hamsini huku mpaka eh, mililita kumi na tano kwa dakika hapa, maanake figo imeathirika ime, ime kabisa kabisa eh, kwa hicho kipimo kinaitwa glomerular filtration rate. So hapa, ndugu mpenzi mtazamaji, naweza nikakuachia ushauri wa kwamba uh, kwa sababu figo ni ugonjwa ambao ni unachelewa kutoa dalili au kuonyesha dalili zake za moja kwa moja ambazo zinaweza kukufanya ujue kwamba sasa hapa hili ni tatizo la figo. E, hivyo tunashauriwa tengeneza utaratibu mzuri wa kufanya vipimo mara kwa mara, angalau mara mbili kwa mwaka. Uh, watu gani ambao nawashauri sana kwamba wahakikishe wa wanafanya vipimo vya utendaji kazi au afya ya figo? e, ni watu ambao wako ni makundi ambayo yako ni makundi hatarishi ya, ya kupata ugonjwa wa figo. Ni makundi gani hayo? E, kundi namba moja ni wale ambao wana tatizo la kuwa na presha ya juu, ndio kundi namba moja. Kwa hiyo ukiona una changamoto ya kuwa na presha ya juu, unashauriwa kufanya vipimo vya figo. Lakini kundi lingine ni wale watu wenye tatizo la kisukari e, watu wenye tatizo la kisukari wanashauriwa kufanya vipimo mara kwa mara e, lakini pia watu gani wengine ni watu ambao katika familia e, kuna historia ya kuwa na changamoto ya figo e, au tatizo katika figo zao. Pia hawa watu wanatakiwa wawe wanafanya uchunguzi wa figo zao mara kwa mara. So ninachoshauri pia ni kuendelea kumwomba Mungu uh, pamoja na kuishi katika misingi ya afya kadri tunavyoshauriwa na wataalamu wa afya ili kujiepusha na magonjwa kama haya. Nawakaribisha sana katika kipindi kinachofuata, lakini komenti zenu ni muhimu. Tukiona kwamba komenti zinaonyesha kwamba kuna uhitaji wa elimu ya kitu fulani basi tutatengeneza kipindi ambacho kinahusisha uh, hoja au komenti ambazo tumezitoa. Uh, asanteni sana kwa kunisikiliza na ku watch Mr. Love TV. Usisahau kusubscribe. Kama uja subscribe, please subscribe, comment, like pamoja na kushare.